мешаванамаш марҳамат یکم کبوچش به حد فسانچه آمدگی های فول آمدگی فول فول فول ассалому алайкум ҳамватанони азиз ман юсупова ситора оладор соҳиби се фарзанд айни ҳол серебрини директори компания фаберлик шудаам бисёре аз шумо мумкин маро мешиносед ҳамаи шумо занҳои хонашин занҳое ки ба пулу ба кор ниёз дорем ба командаи худам даъват мекунам айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда ва нархи дастрас дорад шумо метавонед зиндагии худро беҳтару хубтар кунед дар компания фаберлик кор карда соҳиби мошин ва хонаи нағз шавед марҳамат дар ватсап нависед ҳамаашро сода карда мефаҳмонем чӣ кор кардан дар кор омӯзишашу номнавис шуданаш ҳамааш бепул боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед худо ёрумададгори ҳар яки мову шумо ассалому алайкум подписчикои калхозобод теме бачаҳо имрӯз навори мо мото салон бозори калхозобод ассалому алайкум ака алайкум ассалом тоза нака саломати хуб аҳулнас зо ва бинандагон чунен ки дар наворҳои пешина гуфта гузашта будем моделҳои нави ҳазору мана 23 23 а супер ханжал золотисти ва ҳамаи навороташ қати фул ина бо моторуша навишта монда 23 моторуш 200 куба 200 куба мотор Polițesc Peșa. Codii la kilometri și 9 km. 9 km. همه جا صد فویز این هفته من لکنه دسکتش نی همش یا پاورو دیگه گیرام میکنم همش کار میدم اینجا پالیسی است که هم سویتش هم گیرام نشوه Давошам ранги машин сида афда. Мешидагиш 12500. 12500. А? Майҳанои 200 куба омадагиан, матроши беҳад, матроши хуб, матроши гарантия доран. То 3 сола гарантия доран. Матор да бақвати бақватай. А? Дар кашиш кашишай ҳамаш беҳтаринай 200 э, куб. Сумуш чиқанай бара. 200 куб. یا ده هزار و پنسد یان این هر دوش یک خیلی نه؟ هر دوش یک چیزن رنگوش باش کبوتا ایش پمیدار نیست بی این هم مرحمت این هم یک ست پنجا کبا ایش ده هزار و سی ست پنجا من آمده برای نه آوازی اومد روز چورده هم اومده گیای یه آوازی آینه دارن بکوای خیلی زیر دارن همه شست پونده میتیم شیت پیت کمپلیک комплект ай 6000 сар мешавад ай 6000 сар мешавад 7000 навош 7000 ёш нава нака о ёш нава ина ек матороша чанда ке ёда ин мотор 72 кубай мотор инеш 110 куба ардош супер тигр меган супер тигр а и 110 кубай муфт қатиян ина супер тигр ве хат кам масраф чанқа литра кабади 110 кубаш 2 литр мехӯра ишканта мехӯра ишканта мехӯра ё борои ака илҳом илҳоми панҷи панҷи а бале ин мотосиклои калон ҳамаш фирма ака илҳома илҳоми панҷи ина бародар ҳамашон тамошо доранд мақсад мо харидорӣ накунад ака илҳомим хати ҳамо кор менем мақсад нархи мо нархи ака илҳом қариб ки бигем ки яга ягон вай надора ин кабут чӣ кай бошад кабутуш чӣ кай и кабутуш ана фирмаи Сомонҷон меган Айхуҷанд. Фирмаи Сомонҷон аст, Сомонҷон ира масат сборка карги ай. И бол чош хати. И боли навай, а? Боли навай, пакришкош ам наван, матер. Ҳаммаш навай пакришко, полни. Пакришко навай, сат. Нав пачка, пачка задагиан, мана дажи мехча дора. Мана. И фирмаи Сомонҷон меган. Сомонҷон, а? Бале. Ира нархи чиқад бадака? این نرخ 6600 تومان کا آها میشدگیش میشدگیش خنگ با معامله داره معامله داره اکا بعد یودا پرواد اکو مشه اوت کودا اوت کودا پرواد کس کم در در سیستم پرواد در کار نمیشه یک صورت حرکت اگر ایشاس بالا باشه مقصد زنک زدگی باشه رادار کار کایسا باشه مقصد دای خیلیوش میغلطی مقصد پیون نباشه мақсад ана пенегро сечор каса гози кӯдакона мебинем дар кӯчаҳо мехӯранд скутра сечор каса ҳайминанд агар и хели накунанд мақсад ҳаракат ки ҳама қоидаҳои ҳаракати роҳа ба ҷо биёранд мақсад ягон гап хабар зоитӣ намешавад агар қоида вайронкунӣ кунанд мақсад бо коркунои маъмурӣ мумкин ки бо нисбати ягон қарорҳои нав пешниҳод кунанд ҳозир қарор пешниҳод кардсан аз сабаби мардум мақсад шароит надора ози ҳичи нагуфтаистан ҳамира мардум худаш контрол менам агар мардум мақсад одамо бихаранд инози бачаҳоро мебинем бачаҳо ёшош мактабхоно синфҳои ҳафт ҳашт се чор касӣ суор мешаванд ҳамин мумкин нест як бародаро ҳаракат кунед ана падару модару фарзандотро нигаҳ кунед ки ана эҳтиёт кунанд фоидаҳои ҳаракат ра вайрон накунанд умуман талабада мумкин нест як ҳай кардан ҳамин чиз талаба як велик ҳай кна калон шид баъд ҳай мена вақт соат шумахулас қонунда риоя кна қонунда риоя кна ки барои ҳамин бо қонуну мақсад ягон иловагӣ нашавад то ҳамин рӯза ягон гап хабар нестак бе права ҳай карда истода мақсад пиён нагарданд суръати ҳаракатро зоид накунанд ия чизе аст ки барои гонка нестак мақсад ира рафти корта буд карди бо гашта миёи дура қарибтар кардаабарои як одама корша сабук кардан ай як рафтан омадан ай мақсад модилош навхошканака кам масраф ҳафт ҳазор сомони ҳафт ҳазор сомон ибад расходш чанака чанқа метр расходш якним литр сад километр якним литр якним литр чор скор сура муфт қатъия یه پاچکا پاتر پاچکا ول در روش بنزین نداره داشت این هم نول نول نول نول متر اکی سو تو تولید کردم اون دیگه 100 متر نرسیده ایش هم 7000 تومانی ایش هم 7000 نو پاچکا ایش ایش اکا هم قفل قیا داره کی من فرای ایش خیلی ملادیوش نکردگیان کریل چوش انا کریل ای خیلی آهانی نیکل نکاگی فرچوش کروگلی من پریبوروش خیلی هم همین قرار فرقیه داره ایخ رام ма двигател пол нихадавои ҳамаш як фақат ин ами чиз фарқият дора тамом пеш электроабарононаш электроабарононаш қариб як ами қат ягончи надорам ишан иш чи хелака иш се клапанай бори хуҷандай беҳтарин моделай бақуватай ҳафт ҳазор сомони ҳафт ҳазор сомон бале яка и веломотора 6000 сомония аи нағз рафта истодааст ира бисё ана э, рости гап занако бурда истад ноҳияи ҷиликул амира ноҳияи дӯстӣ собиқ ҷиликул амира бисё кашида истааст нағз камасрафа як велик литр қатъи 7афтод километр роҳ мераи велик қатъи бе ҳар чизи хуб ами ана велик тестан вақта дурай баса اینا پیدا داره 80 90 کیلومتر از سرعت میره اما کمی 50 کافی است با فکر ما 50 شو 50 کافیه برای بعد اگر شما در الکترو ویلگ الکترو متاسکل یا یگان دیگه نمود الکترون زکاس کنن شما آورده میتونه نه ما راستی انا الکترو خطی کار رمینه برای که همین کار ما کردیم در ایجا کم تا نرفت برای که ایجا ای حسابه که ما قشلاقا بسیار میگیرن انا در قشلاقا همین چیزا نرفت الکترو برای شهرو میره بعد و یا одамо единични одамо мегиранда мақсад айсад як одамо мегиранд мана моямо гирифта мақсад ижа истода мақсад муҳлатҳои дароз нигоҳ карда наметавонем ай ҳамин ҳисоб чизе ки дамо мерава асосӣ намеяд бензинаки сузишвори қатӣ бале сузишвори қатӣ беҳтарин чизои нав мана ё вагони мегӯянд чизои вагони ё ҳамаш комплект мешавад ба ковоин оина дорадҳамаш доранд доак нав овардем оли бо пеши видеода мондагем камат фуровардашона нишон метем шумода асаван хунук буд рости гап бори бисёра навр овардем панай боро асаван хунук ё ҳамаш ҳастанд нав омадан ё ҳамаш нав ҳастанд лабавоҷош хати оиначош ҳастанд ҳамаш комплект мешавад комплект мана оина чош қатияи ҳама чизш ҳаст калопкадан част эскорт чо ин моделҳои навн эскорт меган ба қувват 125 ку нархҳо шумо ё чӣ қадар ака эскортҳо 7000 ё 6000 сарф мешаванд ин борики 6 тай мана ини 6500 и 6500 хоб беҳад бори тоза бори тоза хуҷанд хуҷанд جمشید خوجا جمشید خوجا فیرما جمشید خوجا نازم اگر زبچاس باشه زبچاس ها ما زبچاس ها قریب که تمام نمود قسم های احتیاطیش هستن همین شب روز ما دواز ویلکا قطی چرخ قفا زد نکلیوس زد نکلیوس کم تواز مشکل شده گه من رها هوی شوان همون بو نصیب باشه انا میوریم حرکت مینیم که تمام نمود قسم های احتیاطی ҳамин мотоциклҳо скутерҳо пайдо карда шава бемалол қариб ки ҳама чизш ҳаст як хел як хел чизиш нестак дамоам нестак бозорда олимака меган дар олимака ёфт мешавад ёфт мешавад бале хулас афтели бачаҳо ин навро тамошо кардем бо як бор дигар манзили моро мефаҳмонем бозори калхозобод мотосалон магазини мотосалон аст рӯ барои таксуи эшбексаттор ва ҷиникур بازار شمسولای پردا مرحمت بچه ها اکران در رقم را میمونیم حتما زنگ زنین ویدیو های نو بار اومدن مقصد این هوا هم خیلی گرم شد اگر خریداری باشید مرحمت بیم بچه ها خریداری کنید سکوتر های نه از نه از اصد بچه ها سلامت باشید سرمالان باشید یک تک تا از شما خوش میکنیم که لقیقتی پاکس کرده فراموش نکنه خوش آمدیم به کانال کالخوزو بود تیوی